Boa tarde, amigos e amigas da rede social. Estou de volta para conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Esse ano é o ano das eleições presidenciais. E impressionante como o ativismo político né, do Poder Judiciário está claramente né, associado à grande mídia, às classes e e os grupos dominantes que deram um golpe, o golpe de 2016, e afastou né, a presidenta eleita democraticamente, colocando um governo extremamente autoritário, em que já se livrou de várias penas, como por exemplo é, a anistia pelo, por, por este Congresso Nacional, esse mesmo Congresso que condenou Dilma, e também se livrou de todos os processos judiciais, juntamente com com Aécio Neves e etc. E a gente percebe hoje que né, há uma perseguição, uma perseguição do judiciário né, contra o ex-presidente Lula, porque as pesquisas apontam que o julgamento popular já o absolveu. Se todas as possibilidades de pesquisa, Lula ganha as eleições deste ano tranquilamente irão impedir, vão tentar impedir, né, baseado, justamente baseado no, no ativismo político, jurídico, é, de uma interpretação extremamente extensiva, sem provas, é, onde né, o presidente Lula vai se tornar inelegível. E estão avaliando se seria melhor Lula preso ou solto. Mesmo inelegível, é, condenado na no tribunal de exceção, né? Porque foi implantado o tribunal de exceção, aquele tribunal lá do sul do Rio Grande do Sul, contra Lula. E, e a gente observa que as forças né, que estão no poder estão se movimentando, ora tentando construir uma candidatura é, do Alckmin, mas extremamente rejeitado, junto com o PSDB, seu partido. Ora tem um, um candidato é, fascista, que é o candidato Bolsonaro, e ora tem um candidato da mídia, midiático, também da direita, o Luciano Huck. Mesmo assim, todos eles, junto com a Marina e Ciro, perdem para o voto nulo. Então, essas eleições é, sem Lula é, vai se caracterizar uma eleição de, de rejeição né, da população. A população não vai aceitar esse processo democrático porque vai considerar um processo sem a, sem a presença de Lula, um processo de um processo enganatório, né, cheirando a, a uma, uma, uma eleição forjada, forjada, e, consequentemente, né, a democracia do Brasil não será restabelecida. Né? Há uma discussão aí de que o Brasil caminha para um, um presidente tipo Berlusconi na Itália, né, após o processo do, da, da, perseguição da extinção da esquerda na Itália, onde o, onde o governo Berlusconi só foi administrar mesmo a redução da economia italiana né, e, o, e a retirada dos direitos dos trabalhadores. Hoje o governo teme sucateia a saúde, sucateia a educação, acaba com a educação, financiamento fiéis para a juventude trabalhadora, tira os direitos, retira os direitos dos trabalhadores, possivelmente está a caminho para a retirada da, dos direitos de aposentadoria, é, volta-se ao, ao, trabalho escravo, e o FIES, a FIES, a FIESP, que é a Federação da Indústria de São Paulo, né, né articula né, a nível nacional todo esse, esse movimento né, é, contra a classe trabalhadora, contra os trabalhadores, redução de salário. Todos os empresários hoje pensam em, em demitir gente, em contratar através de contratos intermitentes, né, rasgar a Constituição, rasgar a CLT, né, os tribunais de justiça do trabalho praticamente estão com seus dias contados, né, eles serão, na prática, serão extintos, não servirão para nada, e o desemprego está sendo manipulado né, de forma extremamente enganosa pela Globo e companhia, né, a grande mídia fazendo a cabeça da população, e eles estão aí é, à beira é, de um ataque de, de histeríssimo, né? De um ataque de nervo, porque não sabe o que, que, o que fazem com o Lula, né? Ou manda prender ele, ou não manda prender, ou joga na Bastilha, né? Como se fosse a Revolução Francesa, onde as classes dominantes não se entendem, onde ninguém respeita mais os poderes, onde é uma predominância clara né, da, do corte né, da, da tri, da tri, é, partição dos três poderes, onde o Poder Judiciário julga e de forma unilateral e, e pronto. Né, decidem, está aí a entrega do, das, dos, do pré-sal, está aí a entrega das nossas riquezas nacionais, está aí a redução dos direitos ambientais, principalmente da proteção ambiental da Amazônia, que está entregue né, está entregue. É um processo claro, claro de, de sucateamento da indústria. E esse modelo é um modelo de dominação, né? um modelo fascista, onde as grandes corporações do mundo estão tomando conta do país. Né? E tem gente aí alegre, contente, não sei porquê. Não há razão de alegria, não há razão. De... Gente trabalhadora, né? pessoas que achava esclarecida, né? defendendo né? a inelegibilidade de Lula, defendendo a sua prisão, mas está apontando aí que as coisas não estão sendo combinadas que eles acham que tem que ser combinada, porque se uma eleição for sem Lula provar que mais da metade da população votou nulo em branco, significa que não houve processo democrático, né? Não houve processo democrático. Se vislumbra hoje nesse sentido, né, de fazer uma eleição fajuda, uma eleição é, meia boca, uma eleição que não vai ter a representação legítima da população, porque a população não vai votar, vai votar nulo em branco, sem a presença do Lula, e, consequentemente, a, a população quer de volta aquele governo democrático, aquele governo que defendia os direitos dos trabalhadores. É impressionante e burrice das classes dominantes desse país. Né, Lula não é socialista, Lula não é comunista, Lula apenas usou o poder para distribuir alguma coisa para a população pobre, né, re reconhecer direitos, né, direitos dos trabalhadores. E hoje eles fazem um movimento como se como se estivesse perseguindo um comunista, como se estivesse perseguindo uma revolução comunista, que no Brasil não teve, né? Não teve mais as, as, a luta de classe, né? Que a Fiesp, né? Repito, Federação das Indústrias de São Paulo está instigando, incentivando, e vai, de repente a população começa a enxergar que tudo isso é né, um, um golpe contra, contra, contra todos, né? É um golpe, né? cada vez mais eles conseguiram aí, vamos dizer assim, incentivar, né? Cada vez mais a classe trabalhadora está vindo, tá vendo que o grande capital, né? O sistema capitalista é inimigo do, da população, está claro aí. Eles se juntam, eles se manipulam, eles conseguem o apoio é, de grupos é, extremamente antidemocrático, né? E está aí, né? Está aí a mídia que é, está, porque a grande empresa de comunicação é serviço do, do capital, está aí a Fies bancando tudo, está aí o Poder Judiciário com seu ativismo político, sua ideologia extremamente reacionária contra a democracia, né? Chamamento contra a democracia, né? condenando um ex-presidente da República sem provas, né? Uma coisa banal, um sítio, uma, um triplex, uma casa em secundária, onde está provado claramente que a turma de Temer que está no poder, né, fora o dinheiro vivo que foi pego por Gedel, dos seus, da sua mega, mega fortuna de 50 milhões é, de reais que estava lá no, num apartamento, e a riqueza de Temer e a riqueza dos, dos principais líderes do PSDB não são apurados. Aécio Neves, Aécio Neves, que era o presidente de oposição, é, que perdeu a eleição para Dilma, que foi um dos patrocinadores do golpe. É, foi provado que até mesmo, né, além de ter recebido realmente dinheiro que todo mundo viu, mandava é, alguém matar o primo, porque o primo sabia demais, estava com dinheiro vivo. E tudo isso, gente, a população está observando que, que é uma armação, né? Uma armação, uma armação que foi claro, né? O golpe de 2016, né? A, a volta a volta do governo antidemocrático, de um governo que não é, não é respeitado pela população, que não é legitimado pela população. Né? O, Tome, o Temer rasgou completamente o programa né? de Dilma, do PT, em poder, né? e implantou a política aí neoliberal, né? política neoliberal. Né? é fechar a universidade, é acabar com a educação, é acabar com a saúde pública, é transformar né, a força trabalhadora no exército de desempregados, né, e é de respeito por completo pela democracia, né, pela democracia. É condenar um presidente, inclusive eles estão discutindo se é certo ou não para a política dele, se deve prender Lula ou não, né, uns dizem que se prender Lula é pior porque ele vira Marte, e se também deixar ele solto, ele pode fazer o sucessor claramente, como fez o sucessor, elegeu duas vezes Dilma, mesmo ele não sendo candidato. Mas está aí o desafio, né? Está aí o desafio das classes dominantes, que acha que o povo é bobo, que acha que o povo é ignorante, que acha que a população não está percebendo isso. Mas ó, eu apenas aviso a vocês que todo mundo está de olho. Todo mundo está de olho, todo mundo está sentindo. Não é à toa, gente. Todo dia falam de Lula, todo dia falam mal de Lula, e tome pesquisa, pesquisa inclusive só de áreas urbanas, né, não do grande interior, que aí a Folha de São Paulo e a de César fazem pesquisa diária, gente só da Lula, o povo só da Lula. Cada vez mais persegue Lula, mais ele cresce. E as pessoas não estão, e as pessoas achando que não estão observando isso, achando que isso é, isso é brincadeira, né? Isso é brincadeira. Brincadeira de tolo? Será que a população não tem rede social? Será que a população não, não passa por cima da mídia? Tem muita gente que não assiste nem mais televisão, porque televisão é, é lugar de pornografia e de mentiras políticas <laughs> e de perseguição, e de perseguição contra Lula. Poder Judiciário claramente, gente, a nível nacional, do ponto de vista nacional, não local, mas do ponto de vista nacional, né, com seu ativismo político, né, né, acabando com, com o princípio é, do, da divisão dos três poderes. Né? O Poder Judiciário vai condenar Lula, já condenou Lula, aumentando inclusive, né, apressando o processo, processo que poderia durar aí, como normalmente dura dois, três, quatro, cinco anos, seis anos. Terminaram um processo sumaríssimo de menos de seis meses. Aumentaram a pena para Lula justamente de nove anos, né, que Moro deu para 12 anos, no sentido dele, ele, dele cair na ficha, na chamada ficha limpa, né? na ficha suja, não poder se candidatar. Né? Uma coisa muito clara, uma coisa muito evidente. Né? Será que essas pessoas não estão percebendo que a população está observando tudo isso calado? Mas um dia vai, ela vai se manifestar e vocês que estão aí no poder manipulando a democracia contra a população, pode se preparar. Pode se preparar em que coisas, coisas diferentes irão vir. Irão vir porque a população não vai ficar satisfeita diante desse jogo político, dessa manipulação. Está né? Tá sofrendo com desemprego, está sofrendo com, com, com um absurdo do, de uma vida difícil, né? né? Foi cortado, diminuiu o Bolsa de Família para assistência aos mais pobres, né? Não existe mais é, mais vaga para educação, né, os servidores foram, seus salários foram congelados, né, as oportunidades de emprego cada vez mais diminuindo, e a, e a população aí está aflita, né? Está aflita porque precisa de resposta, e está observando que né, a resposta do problema do emprego, a resposta da vida boa está justamente na política, né? Quem está no poder. Né? E que hoje quem está no poder né? É uma, vamos dizer assim, é, um, é uma junção de forças, né? Colocaram lá Temer, e Temer está implantando essa, essa, política de intriguismo, né? essa política de redução da economia do país, né? A favor, justamente, dos grandes grupos econômicos. Então, é isso. É isso que está acontecendo, né? O resto é blá, blá, blá. E pronto, né? Vamos para vamos para uma realidade que a gente ainda não percebeu isso, ou seja, eles estão confiando que estão radicalizando no processo contra o povo, contra a democracia e acha que o exército vai socorrê-lo. Né? Qualquer momento, quando o povo se não aceitar mais essa, essa, esse jogo, né? essa submissão, eles vão chamar o exército para ver se o exército segura né, a revolta da população, que eu acho muito difícil. Eu acho muito difícil quando a, a, o povo quer mesmo, não tem. Quando a revolta popular aparecer, não vai ter exército, não vai ter força nenhuma que, que empate né, a força do povo. Porque ninguém, ninguém pode enfrentar milhões, né? Você não pode. Você pode enganar uma pessoa, duas pessoas, meia dúzia, até uma boa parte da população por certo tempo, mas por todo tempo não dá. Né? E você não pode enfrentar milhões, né? E a nação é feita por milhões de pessoas. Milhões de pessoas do interior, das, das áreas urbanas, a grande massa de trabalhadores, né? essa massa de trabalhador que, que não aceita, né? não está aceitando esse sistema capitalista que está implantado nesse país. É isso que eu quero dizer a vocês. Que vocês não brinquem com, com a população, não brinquem com o povo. O povo tem experiência, a gente já tem aí uma história de ditaduras, né, de governos antidemocráticos, todo mundo se lembra que foi o governo do PSDB de FHC, todo mundo se lembra do governo de Lula. Então fazem, façam a comparação, né? Façam a comparação, né? Qual foi o, qual foi o momento governante que mais se preocupou com a população, com a nossa gente? Então é isso, minha gente. É isso que eu tenho dizer para vocês, que a gente está vivendo um momento extremamente rico da política e ao mesmo tempo preocupante. Quero aqui registrar os colegas da rede social, como a Jeane Andrade, como é, é, é, o colega Ezeu, é, Lacerda, como Francisco Linhares, como Romulo Vieira, como Ana Cristina e tantos outros. Pessoas que têm opiniões diferentes, respeito, mas a realidade é que né, esse sentimento em que as elites tentaram, estão, tem, estão tentando fazer com a parte da população, isso não, não, isso não roga, né? Isso não voga, né? A gente não vai, não vai recorrer a, a, a década de 60, ao atraso, isso não existe mais. Né? O governo, hoje, o sistema capitalista está em crise, uma crise impressionante, né? As elites estão extremamente, vamos dizer assim, sem projeto, sem projeto nacional, querem porque querem, né? Já desfraudar a bandeira contra os trabalhadores, né? Contra o emprego, né, contra a democracia, né, um discurso, discurso que aqui atrasado, essa de acusar Lula de implantar um regime socialista, um regime comunista, isso é, isso é uma bobagem grande, porque Lula provou que no governo dele a elite ganhou muito dinheiro, os banqueiros ganharam muito dinheiro, todo mundo ficou próximo, mas a população também teve acesso à educação, teve acesso à saúde, teve acesso a salário a salário, a emprego, enfim. Então a gente aponta claramente que, né, que essa eleição sem Lula é uma eleição antidemocrática, é uma eleição que não vai existir, porque a população vai com certeza se manifestar no voto branco e nulo, e vai provar que a eleição foi extremamente de fachada, né? A democracia brasileira é uma democracia hoje de fachada, o Congresso Nacional hoje não representa, né? os interesses da população. O Poder Judiciário está com seu ativismo jurídico extremamente ligado, que nunca se viu nesse, na história do país. Né? O Poder Judiciário não é mais o poder, pior do que o poder moderador, da época de Dom Pedro II, que pelo menos tinha um certo equilíbrio, né? se preocupar com a nação, se preocupar com as nossas riquezas. Hoje não, hoje o Poder Judiciário né? ela está com ativismo político, junto com seus familiares, junto com a estrutura ideológica que toma conta do Estado, né? né? Ora a Polícia Federal, ora os órgãos, os órgãos do Poder Judiciário, principalmente as, as segundas instâncias, os tribunais, todos eles com a mentalidade de que o culpado da, da corrupção PT, o, o culpado é Lula, né? E e com esse discurso extremamente mentiroso de anticorrupção, é que todo mundo sabe que foi no governo de Lula é, que essas forças né, tiveram liberdade de investigar, ao invés de, de, de organizar, de colocar o, o Brasil a, no prumo, foi apenas usar para perseguir né, um lado, para perseguir um lado, e esse lado é, é, o, é o lado justamente que que tinha um governo que se preocupava com a população, né, que era o governo de Lula. Então, o Poder Judiciário perdeu a oportunidade né, de colocar o Brasil a limpo, né, foi seletivo, só escolhe um lado, e a população está sentindo né, tudo isso. Né, tudo isso porque o governo Temer é o governo do neoliberalismo, o governo que defende as grandes, os grandes trustes, né, as grandes corporações, e estamos preparando aí a tomada do poder justamente por, ou por uma força de tipo Berlusconi da Itália, né? governo de, de redução da economia, né? da retirada dos direitos, ou um governo até mesmo fascista, né? da ascensão do, do Bolsonaro, porque é um governo fascista, um governo antidemocrático, que não respeita ninguém, não respeita nada, e que vai fazer um, uma política para implantar no país né, o interesse dos grandes grupos econômicos internacionais. Né? Esse é o novo, é o Estado fascista, né? O novo fascismo que está implantando em alguns países do mundo. Mas vamos ver se vai dar certo aqui, né? Precisa combinar. Uma coisa tem que eles combinarem, combinarem com a população, né? Vamos ver se a população vai aceitar isso, né? Esse engodo político. Também tá entrou aqui o nosso, nossa querida Ana Cristina Rodrigues Dutra, mais uma vez, o Romulo Vieira. Então, meus amigos aqui do, da rede social, é, comentários e mais comentários. Então é isso, minha gente. Quero mandar esse recado para vocês, estreando, né, o debate político na rede social para, para que vocês possam refletir né, o que está realmente está realmente acontecendo, né, no nosso Brasil, né, no nosso Brasil dos nossos dias. Então, boa tarde para vocês e até outra oportunidade. Fique com Deus. Obrigado pela atenção.